¿Qué es burocratis? Es una idea. Es como la unión de dos conceptos esenciales. El compromiso con un ideal y el talento en un campo que no hemos tocado nunca. Es, es como un bebé que acaba de nacer. Él aún no sabe nada, pero ya de motu propio adquiere el compromiso de respirar, de ser uno con el mundo. ¿Quién es Marina Mores? Me saqué el Master en Communication Admitted Management of Figures and Entertainment World Wide Web en Gandía. Pese a que vengo del mundo del marketing, siempre he estado interesada por el tema del audiovisual. Mi idea siempre fue crear un estudio desde cero, llevando la parte de comunicación exterior, algo en lo que tengo mucha experiencia, ya que estos dos últimos años he estado llevando la cuenta de Twitter de Michael Jackson, ya sabéis, anunciando los próximos conciertos, actuaciones... Lástima de la crisis, hace ya un tiempo que no me paga. Pero bueno, también llevo la de la conservas de Paqui y la del Barcelona. ¿La del equipo de fútbol? Eh, no, no, la del Barcelona, de la esquina de frente. Me pagan en bocatas son mis mejores clientes. Una vez que salí de la facultad estaba todo muy complicado. Había mucha competencia, poco trabajo y en ocasiones muy poca motivación. Toda una mala aura que impedía que me realizara como persona. Pero bueno, lo que no mata te refuerza el espíritu. Y aunque fuera de forma obligada, siempre encontraba algunos trabajillos. Y poco a poco acabé trabajando para gente Oye, oye, oye, que yo te he preguntado dónde está el baño. Ah, vale. Pues al fondo a la derecha. <laughs> Qué originales. Hijo, estamos empezando. Necesitamos una idea con gancho, <laughs> eso está claro. Algo con garra que nunca se hubiera visto antes. Y por eso, en plena posmodernidad, decidimos poner en marcha un proyecto con dos elementos que parecían antagónicos. Tetris y burocracia. ¡Burocratis! ¿Y de dónde surgió la idea? Como ya hemos dicho, buscando cosas que no conjugaran en absoluto. Nos preparamos una lista de brainstorming y entonces utilizamos el sistema de selección que acostumbrábamos a usar por aquella época. Y de hecho, mira, sí, está... está aquí. La verdad es que encontrar este estudio nos costó bastante tuvimos que rechazar otros porque no se ajustaban a nuestras necesidades. Lo complicado es que el estudio anterior ya venía con personas trabajando. Aquí tenemos los despachos separados y allí tenemos el espacio de los diseñadores. Tenemos la nevera, el microondas, el dispensador de agua y una mesa y el ordenador en el que trabajamos. Es espacioso, incluso podemos llevar nuestra creatividad sin límites. ¡Inspiración! mismo está distraído. ¡No! ¿Y cómo llegasteis a trabajar juntos? Pues mira, nos conocimos en enero. ¿Y me olvidaste en febrero? Y ahora que es 15 de abril dices que me echas de menos. <laughs> y yo me quiero reír. <laughs> eh, he de ir al baño. Bueno, ¿vais a estar mucho tiempo por aquí? Pues lo suficiente para seguir todo el proceso creativo. Mm, ¿Y eso es...? Eh, bastante, sí. Ah, vale. Pues... ¿Queréis una bebida o algo?